Eh, des de l'1 de gener Barcelona és eh, ciutat lliure de glifosat i en la jardineria pública, en els carrers i en els parcs hem deixat d'utilitzar aquest eh, pesticida i això implica dos grans reptes. El primer repte pels serveis municipals perquè haurem de gestionar diferent els, els arbres i, les, i els parcs i per una altra banda també és un repte ciutadà atès que canviarà la fesonomia de la ciutat ciutat, perquè en molts espais hi haurà herbes i, i, eh, i incrementarà el verd a la ciutat.